pantai hmm, bagus hmm, banget kan udah nyampe pantainya guys insya Allah nanti aku sama adek aku mau ke pantai どうしたの Bentar mereka udah mau turun jadi ini tinggal beberapa menit lagi dan aku udah hubungin ada aku Dibilang langsung mau naik taksi dan gua aku di stasiun live Holland biar kitanya tuh nggak bolak-balik soalnya nanti mau ke toko Indonesia sekalian beli kue ulang tahun jadi aku nggak langsung mampir ke tempat ada aku nanti mungkin sore ya pulang pulang liburan baru mampir ke tempat tadi aku dan tidur di sana guys jadi alhamdulillah sekarang udah nyampe Tokyo nah, ini perjalanannya lumayan cukup melelahkan tapi cepat kok 行。 <laughs> langsung cari adik aku